мы прибыли в Джобар и застали армейские подразделения за приготовлениями к операции. Сегодня будет нанесен удар по линии обороны боевиков фронта Альнуса. нусра Коротая время, оставшееся до начала операции, солдаты поют песни. Это импровизированное выступление не было заготовлено для нас. Мы случайно услышали пение и просто засняли исполнение. احباب بشار فيني إيه. قبل الخير بالشاور ولا يا رب احمي لنا الدكتور بشار وارحم حافظ اسد برحمه طيار Экипажи танков готовятся к бою. Мы устанавливаем камеры и объявляем свою техническую готовность. долгие минуты до начала боя. Так как я по возрасту младший в группе, то постоянно являюсь объектом беспокойства за мою безопасность у членов команды. На вопрос, кто пойдет на какое направление, одно из них опасное, а другое чуть менее. Сегодня я успел перехватить инициативу и застолбил за собой опасное. Я первый? А, если бы сказал? Ну ладно. А <laughs> так я застолбил. Ты убедительный. Экипажи делятся своими соображениями о предстоящем бое с офицерами. Последнее совещание, и экипажи занимают свои места в боевых машинах. Накануне в Джобаре подразделения сирийской арабской армии уничтожили главные огневые точки террористов и расширили плацдарм для будущего наступления пехоты. За несколько дней пехотинцы провели разведку и обнаружили эшелонированную линию обороны, где есть скрытые укрепленные огневые точки. Сегодня предстоит работа по их уничтожению. Мы тоже распределяемся по направлениям. Вася идет на левый фланг, мы остаемся в центре. Начинает операцию «Тандем», состоящий из БМП-2 и танка Т-55. Танк бьет по позициям боевиков, разбивая укрепления, а БМП расстреливает пути подхода, одновременно прикрывая танкистов. Молодец. Линия соприкосновения неоднородна. Впереди частный сектор в 1-2 этажа, чуть далее здание в 5-6 этажей. Используя высотки, боевики могут выстрелить из ПТРК по танку. По боевикам открывают огонь из зенитного орудия. Здесь мне надо быть осторожным – так как по этому зданию часто работают снайпера боевиков. Дистанция до противника от 300 до 400 метров. Важно не маячить в проемах окон и дверей и не привлекать внимание снайперов к себе. нанесении удара по линии обороны к позициям террористов выдвигается главное орудие сегодняшней атаки – танк Т-72. Андрей Филатов, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.